За тэгэхээр энэ улс төрийн намын хууль бол үнэхээр яах аргагүй маш одоо чухал олон одоо хөгжлийн суурь асуудлуудыг шийдэх юм шинэ хууль гэж үзэж байна. Тэгээд зарчмын хувьд бол дэмжиж байгаа. За нөгөө тэгөр бас урьдчлаад өргөн барихаас өмнө одоо манай намаас нэлээдгүй саналуудыг давч оролсонд талархаж байна. За ороогүй бас саналууд байх шиг байна. Энийг хилцүүлгийн явцад бас ярьж хилцээд оруулахаар ажиллана гэж бодож байна. За сая Transparency International байгууллагаас судалгаа ихэд ерөөсөө Монгол улсад байгаа энэ авилгын гол үүсгэж байгаа хэсэг чинь ерөөсөө улс төрийн намууд нь өөрсдөө юм байна. Энэ сонгуул нь юм байна. Улс төрийн нам нь асар их одоо мөнгө шаарддаг. Үзэл бодол одоо бодлогоороо өрсөлдөхөөсөө илүү ерөөсөө маш их санхүүжилт авдаг аж ахуйн нэг шиг одоо ашигт ашигтай үйл ажиллагаа явуулдаг одоо энэ бизнесийн ч байгууллага юм шиг иймэрхүү чиглэлээр одоо маш буруу явж байна гэдэг ийм дүгнэлтүүд бол ер нь гарч байгаа. Тэгэхээр дэлхийн улс орнуудын одоо энэ улс төрийн намын жишгийг харахад ерөөсө бүгд л улам хялбархан цомхон ийм чиглэл рүү орж байна. Яг тэгэхээр өөрөө цахим би болцсон. Өнөөдөр заавал одоо тэр хуучны одоо 21 он 90 он шиг сум болгонд нэг салбар үүсгээд тэнд өөрсдийн үзэл бодлоо түгээх гişүүдийг бий болгох биш ерөөсөө хүн гар утсаар өнөөдөр цахимаар бүхэл одоо үзэл бодлыг ингээд мэдэж авах юм боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр эмгтээчүүдийг дэмжсэн маш олон одоо асуудлууд Орсонд баяртай байгаа. Энийг бас цаашдаа бид нэлээд наривчлаад хэлэлцэн. За нэг чухал асуудал юу вэ гэхээр энэ орон нутагт хит ус төрждөг байдлыг бид нар болиулах хэрэгтэй юм. Одоо цөөхөн монголчууд чинь зүгээр өстэй орон нутагт маш их өрсөлддөг. За би бол улсын хурал дээр мэдээж намууд өөрсдийн хөгжлийн бодлогоороо өрсөлдөх нь зөв, мэтгэлцэх нь зөв, хөгжлийн бодлого одоо манай намын үзэл баримтал юм байна гэхээс илүү гэдэг болохоос биш а яг орон нутагт очихоор зүгээр аж ахуй ажлууд байдаг. Энд цэцэрлэг хэрэгтэй, сургууль хэрэгтэй, замын хаан байж ярих уу гэдэг аж ахуй ажил дээр бол улс төрчлөлт нь илүү садаа болдог. Эсвэл улс төрчлөлт нь тэнд одоо маш буруу зүйлийг хааж одоо хаах юм юу болж идэг. Тэм учраас бид энэ э, орон нутгад улс төржилтийг багасгах дээр том дэвшил гарах хэрэгтэй. За хоёр дахь чухал асуудал түрүүнд даваа сөрөн гişүүн нилээд л энэ төрийн албыг ерөөсөө энэ улс төрийн намууд бид нар өөрсдөө самраад байна. Төрийн албаны нөгөө мэрэт зарчим, төрийн албаны чадвартай байх асуудал чи ерөөсөө сүүлийн одоо олон жил бүр байхгүй болчлоо. Тэгээд нэг хідэн цүнх баригчд л очиод тэр төрийн албуудыг эзэлж идэг. Ямар ч мэрэгжлийн бус ийм зүйлийг бол одоо хориглох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бүр одоо надад тодорхой санал байгаа. Энийг би хилцүүлгийн явц тийм. Бид нар нэг тодорхой он зааж өгөөд за хүмүүс сонголтоо хээ. Чи улс төрийн мэрэгсэн улс төрч болох юм уу? Эсвэл чи төрийн албаар явах юм уу? Залуучууд сонголтоо хооронд нь ингэж ерөөсөө сүлжчихэдэг энэ замыг бол хаах хэрэгтэй. Мэдээж яг хуу сонгуулийн дараа улс төрийн албан тушаалууд байна. А гэхдээ улс төрөөс гадна тэр төрийн байгууллага руу ордог энэ зүйлийг бол ерөөсөө зогсоохгүйгээр энэ улс төрийн намын хол бол би ач холбогдлоо өгөхгүй гэж харж байгаа. За нөгөөтэйгүр энэ сонгуулийн хуулинд одоо энэ дорч хана гişэн бид нар нэг зүйл оруулаад байгаа. Ер нь одоо энэ бүгдээрээ нэг юм тараадгаа болио гэж. Одоо ард иргэд бол бүр тэрийг хүсгээ байч бидний тэтгэврийг нэмээд өгөөч ээ. Бид нарыг ажилтаа болгоод өгөөч ээ. Наад гурил будаага битгий тараа гэж одоо иргэд бүрэх тэгж хэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр улс төрийн нам яг өөрсдийнхөө үзэл бодлыг одоо үзэл баримтлалыг хийсэн ийм ном тогтмол тараахаас биш улс төрийн нам нь нэр дэвшигчд нь одоо энийг бараа таваар тарааж арт түмнээ доромжилдог. За 80 одон э, дараагийн асуултанд содоодор дарах хариулна. За энэ гişүнтэй бас санал нэг байна. Ер нь энэ улс төрийг мөнгөний нөлөөллийг холдох, багасгах, улс төрийн зардлыг багасгахад чиглэлрүүл бид нар бүгдөө явах хэрэгтэй. Ярин парламентын гишүүд үгэлсэн гишүүн болгоё энэ хит улс төрчлөлтийг багасгахыг, улс төрийн зардлыг багасгахыг гэдэг талаар үг хэлж байгаа баяртай байна. Яг энэ чиглэл рүү одоо энэ улс төрийн намын тухай хуулийг батлан гаргахтаа, сонгууль хуулийг батлан гаргахтаа ажилласаа гэж бас хүсэж байгаа. Тэр агуулгаар наваад үзэх юм бол энэ удаагийн одоо юун дотор бид нар энэ улс төрийн зардлыг багасгах, за улс төрд орж ирж байгаа энэ хандив нэрээр орж ирж байгаа хөрөн мөнгийг тодорхой болгох, ойлгомжтой болгох чиглэл бол олон залтууд орсон. Тухайлбал нэг хуулийн этгээд эцсийн өмчлөгчөөрөө жилд нэг удаа нэг улс төрийн намд одоогийн аншаар бол нэг 27 сая төгрөгөл хандуулах боломжтой болж байгаа. Нэгдсэн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 50 дахин үргэлжүүлсэн. Тэр нь ойролцоогоор 27 сая төгрөг. Нэг хувь иргэн жилд улс төрийн нэг намд нийлбэр дүнгаараа хөтөлбөрийн үнсний доод хэмжээг 12 дахин үржилсэн буюу ойролцоогоор 6 сая төгрөгөл хандуулах боломжтой болж байна. Өнөөдөр бол энийг ингэж нарийн зааж өгөөс болоод тодорхой одоо улс төрийн намуудад улс төрд хөрөө мөнгө зарцуулдаг хандив нэрээр мөнгөний одоо цаалга өгдөг энэ нь эргээд эргээд өөрөө улс төрийг өөрөө бохирдуулдаг эргээд төрөүний хэлдэг тэр авилгал хээл ах бол олон юмны үндсээр болоод байгаа учраас ялангуяа энэ одоо хуулийн этгээдээс ирж байгаа, хувинаас ирж байгаа энэ хандвийн асуудал дээр бол нэлээд хязгаар тавьж өгч. Эргээд зарцуултыг нь бас их тодорхой болох чиглэлээр залтууд орж ирсэн. Яг одоо орж ирж байгаа мөнгөний 15%-ийг нь бол одоо чи судалгаанд зарцуулна шүү. Хөгжлийн бодлого боловсруулалтад зарцуулна шүү. 15%-ийг нь иргэдийн соён гээгэр бол улс төрийн боловсруулалтыг дээшлэхэд зарцуулна шүү. 20%-ийг тэр улс төр төлөөлөн байгаа байгаа эмгтээчүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй ирэхэд ахмадууд гэдэг энд нийгмийн бүлгүүдийг дэмжих зарцуул шүү гэдэг ингээд тодорхой зааж өгөөд эргээд энийгээ тайлангийн авдаг энэ дээр аудит оруулдаг энийгээ парламент дээр авч ирж олон төмний өмнө нээлттэй хилцдэг болгож гэж байгаа. Тийм учраас энэ улс төр дэх зардлыг багасгах тэгээд улс төр хариндаа зардал багасаад ирэхээр ёс зүйтэй хариуцлагатай мэдлэг боловсролтой хүмүүс энэ одоо төр барих тийм ээ улс төрлөө орж ирэх энэ үе таалга илүү нээгдэнэ. Тийм учраас бид бүхэн бүгдээрээ энэ одоо чиглэл рүү яваасаа гэж ингэж бодож байна. За одоо содмын чин зэрэг гүшин асуулсан.